हे गुरुवर त्रिबार नमोस्तु ये प्रश्न बेटे का अमेरिका से है वो जानना चाहता है कि हे गुरुवर हमारा धर्म हमें अनेकांतवाद सिखाता है पर हम देखते हैं कोई दूसरे की बात को सुनना व समझना नहीं चाहता व हम भी किसी और की बात को अच्छे से सुनना व समझना नहीं चाहते और इसी कारण कर्म कांड को ही धर्म कर बैठे हैं वो जो धर्म का मूल स्वरूप है परिणामों में विशुद्धि उससे हम दूर होते जा रहे हैं तो भगवान ये बताइए कि हम अपने मार्ग को अनेकांत मय कर कर किस प्रकार कल्याण के पथ पर प्रशस्त हो सकें ये प्राय हमारे सभी धार्मिक अवधारणाओं के साथ हुआ है हमने अपने सिद्धांतों और आदर्शों को पोथियों के पन्नों में समेट कर रख दिया जिसे हमें जीवन व्यवहार में उतरना उतारना चाहिए ये बात बिल्कुल यथार्थ है कि अनिकांत नित्य व्यवहार की वस्तु है हमने उसे केवल शास्त्रीय आदर्श बना रखा है जिस दिन मनुष्य अपने जीवन व्यवहार में इस अनिकांत को चरितार्थ कर लेगा उसी दिन वो सुखी होगा और दुनिया शांत होगी हमें इस तत्व को अपनाने की ज़रूरत है वैचारिक सहिष्णुता तभी बढ़ेगी जब हमारी सोच अनेकांतात्मक हो वैचारिक सहिष्णुता के अभाव में हम अपने जीवन की वास्तविक प्रगति करने में भी असमर्थ होंगे इसलिए आपके बेटे ने जो सवाल किया है बिल्कुल यथार्थ किया है हम अगर इस तरह की कट्टरतापूर्ण बात करें कट्टरतापूर्ण बात करें और वैचारिक रूप से अपने आप को संकीर्ण बनाकर असहिष्णुता का परिचय दे तो वह एक प्रकार का अधर्म है हमें इसका ध्यान रखना चाहिए हाँ इस मामले की आड़ लेकर कई कई बार लोग कुछ गलत भी कर बैठते हैं अनेकांतात्मक दृष्टिकोण अपनाने का मतलब ये नहीं है कि आप बिना रीढ़ के बन जाओ अपनी बात को अपनी दृष्टि से सही मानते हुए सामने वाले की बात को उसकी दृष्टि से समझने का प्रयास करें और उसकी दृष्टि से उसे मान्यता दें ये अनेकांत की मूल अवधारणा है मैं भी सही तुम भी सही ऐसा करोगे तो कुछ भी सही नहीं होगा मेरी जगह मैं सही तुम्हारी जगह तुम सही तुम्हारी जगह जिस दृष्टि से तुम देख रहे हो उस दृष्टि से मैं सही हूँ ये कोई ज़रूरी नहीं और जिस दृष्टि से मैं देख रहा हूँ उस दृष्टि से तुम देखो ये कोई सही नहीं जीवन व्यवहार में अगर हमने इसे आत्मसात कर लिया तो हमसे बड़ा सुखी और कोई नहीं होगा लेकिन किसी ने एक वाक्य बहुत अच्छी कही थी लोग धर्म के लिए लड़ेंगे कटेंगे मरेंगे लोग धर्म के लिए लड़ेंगे कटेंगे लोग धर्म के लिए लड़ेंगे कटेंगे मरेंगे पर जिएंगे नहीं ये विडम्बना है हम जीना शुरू करें धर्म की वास्तविकता को समझने की कोशिश करें यदि ये हमारे सामने आ जाए हमारे जीवन में उतर जाए तो फिर हमारे सामने कोई समस्या ही शेष नहीं रहे तभी परिणामों में विशुद्धि आएगी बिल्कुल